जतै भीन सरे में खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ सरे में खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ करतु खड़ खड़